पच्चीस दिन है बचा लेना अपने शहर को हे गाइस होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो um, एक अटैम्प्ट था मैंने कोशिश की देखते हैं क्या रिएक्शंस और बहुत ही नर्वस था बी रियली ऑनेस्ट सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा और this is my insta account इसमें मैं कॉमिक स्ट्रिप्स आप लोगों के जो गाने जो आप लोग uh, हुक्म करते हो वो करने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग अदर चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ तो so please you check out my insta account and please do like share and subscribe if you really like this video So this is the Buddha side. of